背番号6藤田和也 背番号33銀次 翔太ファーストベースマン銀次セカンドベースマン藤田和也サードベースマン堂前道忠ショ松井和レトフィルー松田慎太郎センターフー松田明久ライトフィルー岡島武郎 DH アンドリュー・ジョーンズ Thank you. セカンドベースマン背番号